Start med at dobbelttappe på din svæve. Du får nu en sekvens af farver. I dette tilfælde der er det grøn, rød og hvid. Du skal huske farvekombinationen. Den skal du bruge, når du skal forbinde sfæren med din telefon via Bluetooth. For at gøre det, så skal du tænde for Bluetooth på din mobil. Når du har gjort det, så forbinder du med den sveo, som du vil bruge. Og farvekoden var grøn, rød og hvid. Green, red and white. Klikker på den, trykker på udført. Herefter starter du sveveappen. Appen forbinder selv med sveven Tryk så på play. Nu er du klar til at bruge svæven. Her kan du øve dig i de grundlæggende funktioner i svæven. Du kan orientere svæven i den rigtige retning ved hjælp af det lille blå lys og få det til at pege hen imod dig selv. Og du kan styre svæven som en fjernstyret bil. God fornøjelse